السلام علیکم آپ سب کو ویلکم میں رانا ویڈ چینل پہ آج جو میں ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں آپ سب کے سامنے آپ سب جب دیکھیں گے آپ لوگ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار ہمارے ملک میں کیا ہونے لگا ہوا ہے میں جب یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مجھے شرم آئی کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں ایک مسلمان ہے ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس کے اندر یہ لوگ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہے یہ لڑکے جو ہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ وہ نوٹ وہ پیسے وہ پیسے جس پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے وہ اس لڑکی کے اس جگہ پہ دار رہے ہیں جس کو مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس جگہ پہ ہمارے قائد اعظم جس نے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دی ہمارے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہمیں ایک آزاد ملک دیا یہ اس تصویر کو ناپاک جگہ پہ لگا رہے ہیں پاکستان لکھا ہوا ہے پاکستان کو ناپاک جگہ پہ لگا رہے ہیں پیسہ پیسہ نہیں ہے یہ یہ ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے یہ پیسہ اور یہ پیسہ کس جگہ پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ غلازت ہے غلازت ہے ایک یہ لگ رہا ہے کہیں سے کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں یہ کس طرح کر رہے ہیں یار بھی حیائی ہے یقین مانو میں ویڈیو تو خواہش لے رہا ہوں آپ کو کہ اس ملک کے نوجوان نسل کس طرف چلے گی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک انجوائے کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بے حیائی پھیلاؤ یا اس طرح کے کام کرو یہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی یہ یہ واحیاتی ہے اب اس لڑکی کے ساتھ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پیسہ کہاں اس کے لگا رہے ہیں جس پہ شرمندگی ہو رہی ہے یار مجھے بھی یہ ویڈیو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بتانا آپ کو کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے نوجوان جو یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور مہربانی کر کے اچھے کاموں کی طرف دماغ لے کر جائیں اپنا ان واحیات کاموں سے دور رہیں قائد اعظم ہاں بے حیائی کرنی ہے جو مرضی کرو لیکن پیسوں کے اوپر یہ دیکھ لو کہ قائد اعظم ہمارے ملک کے قائد کی تصویر ہے ہمارے پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے وہ کس غلاث والی جگہ پہ دار رہے ہو کچھ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو میرا مقصد تھا آپ سب کے تک یہ انفارمیشن پہنچانا یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیسے کو صرف پیسہ سمجھتے ہیں ان کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا یہ پیسہ نہیں ہے یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے ہمارے قائد کی تصویر لگی ہوئی ہے سو مہربانی کر کے پیسے کو ایسی غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں حق لال کی کمائی ہونا تو اس کو حق لال جگہ پہ لگائیں نہ کہ اس غلازت والی جگہ پہ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ